Sunday. hanya untuk ade Mau makan dan minum selalu ingat ade Ade apakah engkau sehat selalu di sana Kasih kabar sedikit itu yang kakak suka Kakak tunggu lama-lama nanti bisa kencing batu Cepatlah sudah balik itu yang kakak suka Ade sayang kakak suka Ade sayang kakak luka.